14 اسمع اسمع اسمع الجديد دارهم ما يقبلوش عليا ما جبلوش كنت نخدم ونسكري فيا يا راني نصري فيا يا دارهم ما يقبلوش لي ذا جبلوش كنت نخدم وصاكري فيه يهروني الجبل ايه صاحبي خويا على بيا غش يبقى يدي الحلال وقفوا ليك الادغال كل باغي يدير الحلال وقفوا ليك الادغال نخدم بالصقري اللي قتل عيش انت يا اسمر الغ مش خطط مول لماما Thank you. الشفا للشفا قلبي يتعذب راني كل يوم نشرب ايه قلبي يتعذب كل يوم نسليك فيه ونشرب قلبي يسعد نسليك فيه ونشرب عندي صغير الدجاج نخطفهم على بالي تعجبك في الكورتيج نخطفهم على بالي تعجبك الشرعية شبابي فرحة والله على بغيك